जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार पचीस वर्ष तले विजु बाबू को आदर्श आरंभ हुई विजु जनता दल आज एक सामाजिक आंदोलन रे परिवर्तन होई साढ़े चार कोटी ओडावासी को आशा और विश्वास प्रतीक हो जाएगी ओडावासी को आशीर्वाद दिन कु दिन बढ़ी चली विजु जनता दल होशर एक मात्र दल जार पपुलारीटी प्रत वर्ष बढ़ी चली दलर लक्ष लक्ष कर्मी भाई भी मान त्याग और परिश्रम और निष्ठ को मु सम्मान जनावी आपल माने आम दल रेरुदंड दुई हजार ओडा एवं आज ओडा बहुत बड़ पर गरीबी कम कर सारा देश रे आगे रही ओडा ओडार गरीबी 63 थ्री परसेंट रु ट्वेंटी नाइन परसेंट कु कमी अशी लक्ष लोक पॉवर्टी लाइन उपरकु आसी आगामी पांच वर्ष मधे आपण सहयोग गरीबी को टेन परसेंट को कम कर इतिहास सृष्टि कर दरकार आम सरकार से सब पदक्षेप नेब disaster management Orissa international recognition पाई यूनिटेड नेशन ठारू आरंभ कर नीति आयोग पर्यत समस्त अप्रिसीएसन पाई विपत्ति समय लोक जीवन बचाईवा समस्त को बात लिखाई दिन थिला हमें खाद्यपाई अन्य राज्य उपरे निर्भर करूँ किंतु आदि से परिस्थिति नाही देश को खाद्य जोगाई बारे उड़ीसा आदि तीन नंबर रे अच्छी ଏହାର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର It also reflects our commitment to expand irrigation facilities in the state. Women Empowerment Day उड़ीसा आदि आगोरे महामानक पंचायत बॉडी मान करे 50 परसेंट रिजर्वेशन रे मध्य उड़ीसा आगोरे पार्लियामेंट्री महिला मानक thirty three percent reservation Biju Janata Dal ही बात देखाई এই লক্ষ্য পূরণ হওয়া পর্যন্ত মা মানক হক পাই हम आंदोलन जारी रिशन शक्ति आज ओडार प्रति घर माँ मान को सशक्त कर सतरी लक्ष माँ मान को ये विराट आंदोलन विकास क्षेत्र में नुग आरंभ कर ओ ओबीसी बाय भूनी मान विकास हमरो प्रायोरिटी शिक्षा तथा विभिन्न विकास योरे से को जीवन धारण मान मानवरे उन्नति पाए अनेक कामों चालीची कोरोना समय रे सब थोड़ा अधिक इन्वेस्टमेंट ओडिशा को आसी चार लक्ष कोटी रु अधिक पूंजी आसी यह सारा देश रे सब थोड़ा अधिक आमर युवपीढ़ी पाए એવા રોજગારો નવા સુયોગો આની છે કોરોના સમયે માર્ગનારે ટ્રીટમેન્ટ દે છે हमरो सरकार लोगों को जीवन रक्षारे सहायक हो सरकार सतर राज्य को ऑक्सीजन जोगाई हम सरकार लोगों को भीतरे भरोसा सृष्टि करी बीजू स्वास्थ्य कल्याण स्मार्ट हेल्थ कार्ड स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे देश रे एको विप्लव अनिच्छी फाइव टी स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन आदि हम पिला मान को ভিতরে नुआ आशा सृष्टि করেছি बड़ बड़ स्वप्न देखा पाई प्रेरणा सृष्टि করেছি সে শিক্ষা হেউ বা স্পোর্টস বা স্বাস্থ্য বা କୃଷି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ କେହି ବସ୍ ନାହିଁ ଯାହା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ପାଇଁ ଆମ କାମ ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏ ସଫଳତା ପଛରେ अच्छा समृद्ध और सशक्त ओडार स्वप्न देखि प्रत्येक ओडावासी से मानी धरी विजु जनता दल शह शह वर्ष धरी ओडावासी को सेवा करी समस्त को नर्षर हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद बंदे उत्कल जनता